egal Egal, egal, wohin, egal, egal, egal wohin. Ja, ja, ja, ja. Egal, egal, egal wohin, egal, egal, egal wohin. Vielleicht lade ich sie auf einen meiner Trips ein oder baue sie gleich in einen meiner Hits ein. Ich weiß, es klingt, als würde ich verrückt sein, doch Baby, girl, ich will mit dir jeden Schritt teilen, denn du bist atemberaubend, Baby, ich will mit dir einen Laden ausrauben. Ja, ja, ja, ja. Ich kann es kaum glauben, du bist ein Blickfang, betäubst meine Augen. Ja, Egal wo ja, du ja. hingehst, ich folg dir blind. Du erwächst in mir den Jägerinstinkt. Ich stupst dich auf Facebook, folg dir auf Insta auf Snapchat, Hashtag auf Twitter. Egal wo du hingehst, ich folg dir blind. Du erwächst in mir den Jägerinstinkt. Ich schubs dich auf Facebook, folg dir auf Insta, Filter auf Snapchat, Hashtag auf Twitter. London, Paris, ob Rom oder Wien, egal welches Ziel, ich folge dir. London, Paris, ob Rom oder Wien, egal welches Ziel, ich folge dir. Egal, egal, egal wohin, egal, egal, egal wohin. Ja, ja, ja, ja. Hater fangen an zu reden, ich hör bla bla bla. Denn sie bangen um ihr Leben, sie kommen nicht mehr klar. Denn dein Tör und dein Haar ist so wunderbar, ja, ja, ja, ja. Das mit uns ist für die Ewigkeit, kein Meer der Erde kann uns trennen. Denn für dich ist mir kein Weg zu weit, will ein Ort nach deinem Namen benennen. Egal wo du hingehst, ich folg dir blind. Du erwächst in mir den Jägerinstinkt. Ich stupst dich auf Facebook, folg dir auf Insta, Filter auf Snapchat, Hashtag auf Twitter folgt dir blind. Du erwächst in mir den Jägerinstinkt. Ich stups dich auf Facebook, folgt dir auf Insta, Filter auf Snapchat, Hashtag auf Twitter. London, Paris, ob Rom oder Wien, egal welches Ziel, ich folge dir. London, Paris, ob Rom oder Wien, egal welches Ziel, ich folge dir. Egal, egal, egal wohin, egal, egal, egal wohin. Ja, ja, ja, ja. Egal, egal, egal wohin, egal, egal, egal wohin. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. London, Paris, ob Rom oder Wien, egal welches Ziel, ich folge dir. London, Paris. Ob Rom oder Wien, egal welches Ziel, ich folge dir. Egal, egal, egal wohin, egal, egal, egal wohin. Ja, ja, ja, ja. Egal, egal, egal wohin, egal, egal, egal wohin. Ja, ja, ja, ja. London, Paris, ob Rom oder Wien, egal welches Ziel, ich folge dir. London, Paris, ob Rom oder Wien, egal welches Ziel, ich folge dir. Egal, egal, egal wohin, egal, egal, egal wohin. Ja, ja, ja, ja. Egal, egal, egal wohin, egal, egal, egal wohin. Ja, ja, ja, ja.